Astăzi vreau să-ți improvizez despre a dezinforma. Uh, nu știu dacă voi reuși să fiu uh, cu zâmbetul pe buze, uh, pentru că să spun foarte multe grozăvi, dar o să încerc ca la știri, știi cum îți spune, astăzi 16 lovituri de cuțit au fost împlântate și toate le spune cu zâmbetul pe buze. A dezinforma în Dex este a informa în mod intenționat greșit. Și așa cred că fac știrile și reclamele. Știrile, uh, ce să spun, mi s-a întâmplat pe propria piele. Uh, o persoană foarte apropiată mie, acum câteva săptămâni, și-a pierdut viața într-un uh, accident destul de, gro- de, de groaznic. Știrile au denaturat totul ca să aibă rating și familia și procuratura știu adevărul, numai că știrile nu au uh, rectificat uh, să arate adevărul. Asta unu și doi, reclamele, reclamele, mai ales aia cu pasta aia de dinți unde dacă nu o cumperi, uh, îți pică sânge din, um, din gii și îți pică și dintele într-o ghiuvetă. E groaznic. Sper să nu te lași prostit de atâta dezinformare. Ceau!